तातै छैन छैन तातो पात नराम्रो भएर पाँचुने हुने नराम्रो भएर चार दिने नि होइन लाउने त कसै दिने हो राख्यो अब यहाँ राखेपछि तिनवटा भयो यहाँ राखेपछि चारवटा हुन्छ एरा हुन्छ नि चार चराहरू गर्ने बेलालाई चारखुने भनेको चार पात्रो हुन्छ त्यो चारखुने हो त्यो चरादर हुन्छ यो देउदेउता आज थानमा लाने आज पूजा गर्ने टपरो चाहिँ यो पाँच छुने भनिन्छ पाँच छुने भयो कि यो पाँच छुने भनेको यो भयो आज पूजालाई यो टपरीमा मिलाउने देउदेउतालाई दिनलाई धुपसित उठाउने यो टपरो भयो अनि यो टपरामा राख्ने एउटा दुना धुप हाल्ने एउटा दुनामा बत्ती राख्ने एउटा दुनामा रचना यर्दनामा फुल यर्दनामा जौतिल हालेर यो चपारीमा घेरै यो मानो चामल हाल्ने अनि घेरै बनाएर त्यो सर्दम त्यो चामल माथि घेरै बनाएर राखिन्छ अनि भेटी पैसा राखिन्छ दस पाँच रुपियाँ आफ्नो अनुसार टाढा देवदेउता थान्न जाने त्यही सुर आफ्नो घरको देवदेउतालाई त्यही सुर यो बाना चाहिँ एउटै हो आफ्नो घरको देवदेउतालाई र बाहिर ठुल्ठुलो मन्दिरहरू जानलाई बनाउने तरिका चाहिँ यही हो अनि दुना पनि दुई थरीको हुन्छ अब काने दुना यो शरद्धलाई काने दुना भनेको यसरी यो दुईवटा पातले यदि यस्तो गरेर यसरी लाइन्छ यो यस्तो रुना चाहिँ सरदालाई भनिन्छ चार कुने टपर शरद गर्दाखेरिमा कुने टपर र यस्तो काने दुना छोरी दुना भन्छन् धुपासित उठाउने छोरी भन् भनिन्छ त्यो छोरी छुट्टै हुन्छ छोरी नारायण पूजाहरू लाउँदाखेरिमा मन्दिरमा पूजा लाउने ठाउँ मन्दिरमा राख्ने फेरि बँते दुना छुट्टै तरिकाको हुन्छ त्यस्तो यो टपरी ला जस्तै हो यो टपरी लाउने मान्छेले नि यो सिटिङ गराउनु जान्दैन गँतेदुङ घुमाउने होइन गँतेदुङ यस्तो गरसर काट्न पऱ्यो भने नौकुने भनिन्छ नौकुने टगरी भनिन्छ अलि ठुलो हुन्छ नौकुनाको बनाएर लाउनुपर्छ अनि त्यसमा फेरि यस्तो छेउछेउमा नौवटा छोरी टाँसिन्छ गरा काट्नु त अनि त्यो त्योलाई पनि फेरि नौ कुनै खोरी चासिन्छ त्यसमा नौदोर बत्ती राख्ने भनिन्छ त्यस्तो प्रकारले बनाउनु पर्छ कि छुट्टै छुट्टै हुन्छ टपरी भनेर हुन्न दुना भनेर हुन्न छुट्टै छुट्टै प्रकारको हुन्छ त्यसो भएर दुना टपरी चाहिन्छ भनेर जङ्गलमा गएर टिपेर ल्याउनुपर्छ कुन बेलामा कस्तो चाहिने हो कुन बेलामा कस्तो चाहिने हो त्यो छुट्टै छुट्टै परिकारको 你干啥呢？ त्यसलाई धेरै मर्मत चाहिँदैन यति गरेर यस्तै चाहने हो यो चार खुने टपरी यो भयो यसलाई भन्छ चार सुने फेरि यो पाँच सुने यो पाँचवटा सुना भएको त पाँच सुने भनिन्छ यो चार खुना चार सुने भनिन्छ फेरि यो काने दुन योलाई भनिन्छ खोरी यसलाई भनिन्छ धुन अनि योलाई नौकुने टपरी नौकुने टपरी नौवटा खोरी यो यो खोरी यसरी जोडेको थियो किन यो यसलाई के भनिन्छ अब यो हामीलाई धुनु पिउनु घर हेराउँदा खेराउँदा गर काट्नुपर्छ भन्ने देखा परायो भने यस्तो टपरी बनाएर अनि यो खोरी लाएर यो घरी नौदर बत्ती राखिन्छ अनि यसमा नौदर अन्ना नौदर फुल धजा उजा राखिन्छ यसमा अनि त्यो गर काट्ने चिज सबै कुरो यसमा राखेर यसमा नौदर बत्ती बालेर अनि राखिन्छ गरा काट्ने भनेको आफू बच्चाहरू बिरामी भएर त्यहाँ के भयो भनेर जाने भएमा हेराउँदा हेराउँदा यसलाई गरा चलाएर चाहिँ यसो गरा काट्नुपर्छ यसरी नौ कुने नौथरी नौ दाना नौ थरी फुल राखेर नौ थरी बत्ती बालेर उसको यसो शिरमा राखेर यसो गरेर घुमाएर दबारतिर राखे राखेपछि अनि गरा काटिन्छ अनि त्यो बच्चा बच्ची बिरामी भएको सन्चो हुन्छ जान्नेहरूले भनेको काम गरिन्छ हामीले यस्तो गरेपछि अनि सन्चो हुन्छ खाना त यस्तो पनि हुन्छ यस्तो पनि हुन्छ हामीलाई हामी यसै त्यसै फाल्टु खाने बेलामा त आज भाँडा मार्न सजिलो हुन्छ यस्तो बनाएर राखेको छ यस्तामा खाऊँ है भनेर आफ्नो जान परिवारमा बसेर भात खान त जुनमा नि चल्छ यसमा नि चल्छ यसमा नि चल्छ एउटा यस्तो च्यातिएको यस्तो पोल परेको पातको बन्दैन रस चुहिन्छ भनेर यस्तो सधैँ पातको बनाएपछि हामी जति पनि आफ्नो परिवारलाई चल्छ चार खुने तिथि सरप गर्दा पाँच खुने आज पूजा गर्दा नौ खुने गरा शान्ति गर्दा परम्पराको चल्ती चलन चाहिँ अहिलेसम्म होइन तिहारमा त यस्तै ठुलो दस एघार कुने चबरो लाएर यस्तै ठुलो बनाएर रोटी झिलाएँ पापड अन्डा माछा मासु अचार बिचार बनाएर त्यो बिहाकै अनुसारको जम्मै यस्तै दुना बनाएर त्यो दुना रोटीहरू सबै अटाउने बनाइन्छ